බිඳ වැටුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන සජිත් කියන කතාව. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදේ අද තියෙන බොරු සල්ලුපිලි ගැන අනුර කියයි. නව පොලිස්පති විනිවිධ භාවයකින් යුතුව පත් කරන්න නීතිඥ සංගමයෙන් ඉල්ලීමක්. කපන්න තියෙන ගොයමට වැහුණු භූතයා. ගල්ලංගුරු නැව් තුනක් පුත්තලමට පන්දම් විරෝධතා තවදුරටත්. ඩාලින් නදියේ කඳුළු කතාව. වසර හතකට පසු රාජකීයන්ට ජය. Kanchanaika holds it. That's the end. What a fitting end. The songs of Merriman. ප්‍රථම නවධානය දේශීය පුවත් වෙත. මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය මුදල් තවමත් ලබා දී නැති බව රජයේ මුද්‍රණාලාධිපතිනි ගංගානි ලියනගේ පවසනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කොමිසම දැනුවත් කළ බවයි අප කළ විමසීමකදී ඇය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා පැවසුවේ චන්ද්‍ර පත්‍රිකා ලබා දීමට නොහැකි බවට තමාට මෙතෙක් කිසිදු දැනුම් දීමක් කර නැති බවයි. තමන් වෙත දන්වා ඇත්තේ මුදල් ලැබුණේ නැති බව පමණක් යයි නිමල් පුංචිහෙවා ප්‍රකාශ කරනවා. චන්තපත්‍රිකා මුද්‍රණයට සහ මැතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් තවමත් රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත ලබා දී නැති බව මුද්‍රණාලාධිපතිනි ගංගානි ලියනගේ ප්‍රකාශ කළා. අප කළ විමසීමකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඇය මේ බව සඳහන් කර සිටියා. මෙවැනි විට දිස්ත්‍රික්ක දාහතකට අදාළ චන්ත පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර අවසන් බවයි මුද්‍රණාලාධිපතිනිය කියා සිටියේ. එම පත්‍රිකා ආරක්ෂක ගබඩාවේ තැන්පත් කර ඇති අතර ඒවා මිටි බැඳීම සහ පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ පරීක්ෂා කිරීම තවමත් අවසන් කර නැති බවද ඇය පැවසුවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කොමිසම වෙත දැනුම් දුන් බවයි ගංගානි ලියනගේ ප්‍රකාශ කළේ. කෙසේ වෙතත් චන්ත පත්‍රිකා ලබා දිය නොහැකි බවට මෙතෙක් දැනුම් දී නැති බව කොමිසමේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියා. අප කළ විමසුමකට පිළිතුරු දෙමින් සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ මුදල් නැති බව පමණක් තමාට දැනුම් දුන් බවයි. මේ අතර පළාත් පාලන ආයතන 340ක නිල කාලය හෙටින් අවසන් වීමට නියමිතයි. එම ආයතනවල ඉදිරි කටයුතු සිදු කරගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන පළාත් ආණ්ඩුකාරවරු හමුවේ සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. පළාත් පාලන ආයතන කොමසාරිස්වරුන්ගේ පාලනයට යටත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද එහිදී සාකච්ඡා කළ බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ.සී. අලවතුවල මෙලෙස අදහස් පළ කර සිටියා. දැන් මේ පළාත් පාලන ආයතන කල්ලිකුත් තුනේවා. පළාත් පාලන ආයතන ඝාතනයකට මහජනතාව විසින් මහජන නියෝජ්‍යයන් පත් කරගන්නේ වසර 4කට. එතකොට වසර 4කට පත් කරගත්ත මහජන නියෝජ්‍යයන් මේ රටේ ජනතාව දැන් ඇමතිවරයාගේ බලය අනුව එක අවුරුද්දක් දික් කළා තියෙනවා. දැන් මේ 19 වෙනිදාට මේ ඒ දික් කරපු අවුරුද්ද අවසන් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට අපි දැක්ක පොදු ජන පෙරමුණේ මහලේකම්වරයා කියනවා මේ පළාත් පාලන ආයතනවල දැන් මේ වෙනකොටත් ඉන්නේ ජනතාව පත් කරපු අය කල්ලුකුත් වෙලා. මේ කල්ලිකුත්තුන අය මේ ආයතන නැවත වතාවක් 19න් පස්සෙත් මේ මහජනයා පත් කරගත්ත එහෙම නැත්නම් දැනට ඉන්න සභාපතිතුරු සහ ඒ කණ්ඩායමටම මේක පාලනය කළ කරගෙන යන්න ඉස්සරහට දෙන්න ඕනි කියන තත්ත්වයක් අද යෝජනා කරලා තියෙනවා. මේක අපි විරුද්ධ වෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඒක නෙමෙයි. මේ කණ්ඩායම තවදුරටත් තියාගන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් අපි ප්‍රධාන විපක්ෂය ඇටියට දැඩි විරෝධයක් මේකට පානෝ විතරක් නෙමෙයි මේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක නොකරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේවන විට රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටි ඇතැයි විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. විපක්ෂනායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ග්‍රෑන්් පාස් ප්‍රදේශය පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමෙනුයි. අද අපේ රටේ ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නෑ. අද අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාමය අර්බුදයක් තියෙන. මොකක් අර්බුදේ විධායකයයි ව්‍යවස්ථාදායකේ බහුතරයයි දෙගොල්ලෝ එකට එක්කහු වෙලා අධිකරණයට අභියෝග එල්ල කරනවා. රජයට විරුද්ධව ලබා දෙන උසාවි තීන්දු එසේ ලබා දුන්නොත් ඒක රජයට අහිතකර නම් ඒ දුන්නු විනසුරුවන්ව ලැජ්ජා භාවයට පත් කරන තැතක්. ඒ අයගේ චරිතය ඝාතනය කරන තැතක්. ඒ අයට බලපෑම් එල්ල කරන තැතක්. ඇත්තම කතා කරනවා නම් අද අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහය අද කඩා වැටිලා හමාරයි. කඩා වැටිලා හමාර විතරක් නෙවෙයි ඒ කඩා වැටීම හිතා මතාම ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ විධායකයයි පාර්ලිමේන්තුවේ පොහොට්ටු බහුතරයයි ක්‍රියාත්මක කරපු මහා ජාතික කුමන්ත්‍රණයක් දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ රටේ උත්තරීතර නීතිය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තමුන්නාන්සලාගේ ඡන්දහිතිය. අනිවාර්යෙන්ම සීලු දෙන ආරක්ෂා කරගත යුතු අයිතියක් හැටියට සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් අද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ පොහොට්ටුවේ පාර්ලිමේන්තු බහුතරය ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය ඊ타ත්ම ම්ලේච්ඡාකාරයෙන් ඊ타ත්ම කුරිරු ආකාරයෙන් උල්ලංඝනය කරන සට කපට දේශද්‍රෝහි කුමන්ත්‍රණකාරී ආණ්ඩුවක් බවට අදපත් වෙලා තිබෙනවා. බොරු සලුපිලි අන්දවා වත්මන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීමට දැන් හැකියාවක් නැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුල් කුමාර දෙසානායක පවසනවා. කොළඹ පදනම් ආයතනයේ අද පැවති මාලිමාව වෙනුවෙන් සරසවි ප්‍රජාව මහා සමළුව අමතමිනුයි ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. විධ විනිසුරුවරන් විධ අවස්ථාවල පාර්ලිමිතුර කැඳවලා තිනද ස්ත්‍රාණි බණ්ඩාරනායක පාර්ලිමේන්තුවේ තේරින් කාර සභාවක් හමුවට කැඳෙව්වා. හැබැයි ඇය කැඳෙව්වේ අර වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයේ සිද්ධ වෙච්ච ගනුදෙනුවක් පිළිබඳව. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට නඩුකාරයන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවනවා නඩු තීන්දුවක් වගේ විභාග කරන්න කැඳවනවා. ඒකේ මුළු සමුදරන්නේ තමන් රාජපක්ෂ. එයා වෘත්තියෙන් උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක්. മന്ത്രി වෙන කලින්. දැන් මොකද කරන්නේ? ශේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවම් පාර්ලිමේන්තුවේ නේද? මම මේ කියන්න හදන්නේ. මේ දේශපාලන නිමේෂය ඇවිල්ලා තවදුරටත් තමන්ගේ අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බොරු සලුපිලි වලින් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි නිමේෂයක් අද ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ආර්ථිකයත් එහෙමයි. සමාජයක් හැටියට ගත්තොත් විශාල යහපත් අපේක්ෂාවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ සමාජයට මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරා. 2019 යුද්ධය අවසන් වෙනකොට කිව්වා යුද්ධය තමයි අපේ රටේ මේ විනාශයේ ප්‍රමුඛතම සාධකය. යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව මේක ආසියාවේ ආශ්චර්ය බවට පත් වෙනවා හැබැයි යුද්ධ තිබෙනවටත් වඩා ආර්ථික අර්බුද නිර්මාණය සුජාතභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ මෙවලමක් නොවනකොට ඡන්දය තව දුරටත් වළංගු නැහැ ඡන්දේ. ඡන්දේ කඩාකප්පල් කරනවා. දැන් 25. හරි පැහැදිලිද? 25 ඡන්දනේ. IMF ණයමුදල සම්බන්ධයෙන් වන නිල නිවේදනය සඳුදා රාත්‍රියේ ලැබීමට නියමිත බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සිමලාපිටිය පවසනවා. නිල නිවේදනය ලද වහාම එකඟතාවයන් පිළිබඳ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ. මේ 20 වෙනිදා රාත්‍රියේ IMF විධායක සභාව රැස්වීමට නියමිතයි. අපේ ඇති කරගත් එකකතාවේ පිළිබඳ අවසාන සාකච්ඡාවට වැදගත්ම දේ මේ ඔවුන් විසින්ම දිනම රාත්‍රියේ මේ පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහා ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ප්‍රධානියා ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලයේ IMF ප්‍රධානියා සහභාගී වෙලා ඔවුන් ලංකාවට දෙන විශේෂ සහයෝගය පිළිබඳ ලොවට කියන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන්ටත් සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඊට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නිසා කිසිදු කිසිදු රහසක් නැහැ මේ කටයුත්ත පිළිබඳ ජාතියටම දැනගන්න පුළුවන්. ඉන් පසුව අපිට වර්ෂ 4ක් තුර වාරික 8කින් විස්තීර්ණ ණය මුදල අපිට ලැබීමට නියමිතයි. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ IMF එක නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මේ අපි සමග ඇති කරගත් එකඟතාවය. ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිවල ප්‍රසිද්ධ කළ වහාම. මොකද දැනටමත් අපි ඒ සඳහා අනුමැතිය දීලා තියෙනවා අපේ රට පැත්තෙන්. මොකද අපිට කිසිම රහසක් නැහැ. ජාතියත් එක්කම සියල්ලම කතා කළ යුතුයි. වෙබ් අඩවියේ ප්‍රසිද්ධ කළ වහාම ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට මේ එකඟතාවයන් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම්. බොහෝ විට ලබන සතියේ ඒක සිද්ධ වෙනවා. විපක්ෂයටත් දැන් විවිධ මත පළ කරන අයටත් ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ගැන ගැන කතා කරලා වෙනත් විකල්පයන් තියෙනවනේ ඒවා ගැන කතා කරන්නත් පැහැදිලි අවස්ථාවක් ලබා දීමට රජය සූදානම්. 20 වෙනිදා එකඟතාවය ලැබුණු වහාම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ ඊළඟ සති දෙක වාගේ ඇතුළත වෙනකොට අපිට විස්තීර්ණ ණය මුදලේ පළවෙනි වාරිකය ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 300ක් 320ක් විතර ප්‍රමාණයක් අපේ රටට ලැබෙවි. මහජන විශ්වාසය ගොඩනැගිය හැකි නිලධාරියෙකු නව පොලිස් ප්‍රතිවරයා ලෙස පත් කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පෙන්වා දෙනවා. එම පත්කිරීම විනිවිධභාවයකින් සිදුකන් ලෙසයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ලිපියක් මගින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ. පොලිස්පතිවරයා පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ගැන මහජන විශ්වාසය පළඳු වී ඇති බවයි නීතිඥ සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ. ස්වාධීනත්වයෙන් තොරවීම, දේශපාලනීකරණය, ක්‍රූරත්වය, අත්අඩංගුවේ පසුවන්නන් මිය යාම, වෘත්තීය භාවයෙන් තොරවීම මීට හේතු වී ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ අදහස වී ඇත්තේ. යුක්තිය පසඳලීම සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය සඳහා පොලිසිය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය අත්‍යවශ්‍ය බවද ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මෙම ලිපියෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් චෝදිතයන් ලෙස නම් කර ඇති හෝ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් වගඋත්තරකරුවන් වූ නිලධාරීන්ගේ අයදුම්පත් උසස්වීම් සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති විට ඒවා අත්හිටුවීම ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ප්‍රතිපත්තියක් බව නීතිඥ සංගමය සිහිපත් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම දෝෂ සහිත වාර්තා ඇති නිලධාරීන්ගේ උසස්වීම් නිරන්තරයෙන් අත්හිටුවන බවද මෙම ලිපියෙහි සඳහන්. පොලිස්පතිවරයා පත්කිරීමේදීද විධායකය මෙම ප්‍රමිතිය කෙලින්ම හෝ උසස් ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ අදහසයි. පොලිස්පතිවරයා පත්කිරීමේදී මහජන විශ්වාසය තහවුරු වන පරිදි විනිවිද භාවයකින් එම පත්කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මෙම ලිපියෙන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබෙනවා. මෙරටට ලැබුණු මඩ පොහොරවල පළමු තොගය උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල ගොවීන්ට ලබාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබෙනවා. අස්වනු නෙලීමට යන්ත්‍රෝපකරණ නැති නිසා පොළොන්නරුවේ ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. දෙවයිනේ විවගා කරන සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පාහේ ව්‍යස්සුරු නෙලීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මින්නේරිය කවුඩුල්ල ගිරිතලේ පරාක්‍රම සමුත්‍රය සහ මහවැලි බී කලාපයේ ඇතුළු ප්‍රදේශවලත් එකවර වී අස්වන නෙලීම මේ කාලයේ සිදුවනවා. මෙනිසා වී අස්වනු නෙලීමට යොදාගන්නා යන්ත්‍රෝපකරණවල හිඟියක් ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. අක්කර ලක්ෂයකට වැඩියෙන් වගා කර ඇති පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අස්වනු නෙලන යන්ත්‍ර 100ක් වත් නැති බව ගොවීන් පවසනවා. මේ නිසා නිසා ගොයම් අස්වනු නෙලන කාලයත් මෙවන විට ගොවින්ට අතපසුවෙමින් පවතිනවා. ඔබතුමාට පේනවනේ මේ යායව රන්වන් පාටින් බර වෙලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. දැන් කපන්න ඕන ගොය මේ වර්ෂාවත් එක්ක තමයි මේ පස්තර පස්තර යන්නේ. මේ යන්ත්‍රෝපකරණ හිටියත් එක්ක නැත්නම් මේවා මේ අතර මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇති මඩ පොහොර හෙවත් ත්‍රිත්ව සුපිරි පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් තිස් හයදහසක ප්‍රමාණය ක්‍රෂකර්ම අමාත්‍යංශයට නිල වශයෙන් භාරදීම හැට දෙන සිදු කරන බව වාර්තා වනවා. මෙම පොහොරවලින් පළමු තොගය උතුරු නැගෙනහිර යලකන්නේ වීවගාව මෙවන විටත් ආරම්භ වී ඇති නිසා එම පළත්වල සියලු දිස්ත්‍රික්කයන්ට ලබා දෙන ලෙස ක්‍රෂකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කමර්ෂල් පොහොර සමාගමට සහ ලංකා පොහොර සමාගමට උපදෙස් ලබා දී තිබුණා. මෙම පොහොර ගොවීන් වෙත නොමිනේ ලබා දීම ලබන සඳදා සිට සිදු කිරීමට නියමිතයි. මෙතර චීන සමූහාණ්ඩුවේ ප්‍රධානයක් ලෙස ලැබුණු ඩීසල් සහනාධාරය ඒ සහ අද කලවාන ප්‍රදේශයේ ගොවින්ට ලබාදීම සිදු කෙරුණා. එහිදී ටෝකන් ක්‍රමයට ඉඳන ලබා දෙන බවයි අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. හෙට සහ අනිද්දාත් කලවාන ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවට ඩීසල් බෙදාදීමට නියමිතයි. ගල්ලගුරු මෙට්‍රික් ටොන් හැට දහසක් බැගින් අඩංගු නෞකා තුනක් පුත්තලමට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙනවා. එහි ගොඩබෑම් කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවයි ගල්ලගුරු සමාගමේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. මෙට්‍රික් ටොන් හැටදහසක ගල්ලඟුරු රැගත් නෞකා තුනක් පුත්තලමට පැමිණ ඇති බව ලංකා ගල්ලඟුරු සමාගමේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එම ගල්ලඟුරු විදුලි උත්පාදනය සඳහා බලාගාර වෙත මුද හැරීමට නියමිත අතර එමගින් අකණ්ඩව විදුලිය සැපීමට හැකියාවක් ලැබෙන බව පැවසෙනවා. ඒවායේ ගොඩබෑම් කටයුතු ඊයේ සිට ආරම්භ කර ඇති බවටයි වැඩිදුරටත් පැවසෙන්නේ. විදුලි බිල ඉහළයාම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ජනාර්ගල සභාව මගින් පන්දම් විරෝධතාවයක් පයාගලදී සංවිධානය කර තිබුණා. වැඩි වෙච්ච විදුලිය බිල දරා ගන්න බෑ මිනිසුන්ගේ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක ඊගාට සුළු ව්‍යාපාරික සියලු දෙනාටම මේ විදුලිය බිල බලපාලා රැකියා නැති වෙමින් යනවා. මේ අතර මහියංගනේ දමාන ප්‍රදේශයේද පන්දම් විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණේ වැඩි වූ විදුලි බිල ඇතුළු ජීවන බරට එරෙහිවයි. මේ ඇත්තෝ මේ කැලාපොජ්ජට මං ගච්චලා ඔය කඳාරණික දියතනක් ගොවිතැන් පොජ්ජක් මන්දලා කුලියට පොජ්ජක් මන්ද කළා තමයි ජීවත් පොජ්ජ මන් දෙන්නේ. ඒ මිනික් ගච්චුන්ට මේ වාගේ එකමක් මේ මන්ද වුණාම කොයි හැටිමටද මේ තැන ගෙවුම් පොජ්ජ මන්ද කරන්නේ. රජයේ සහනයක් දෙන්න පුළුවන් දේවල් වලටවත් මේ අවස්ථාවේදී සහනයක් නොදී කටයුතු කිරීම මේ අහිංසක දුප්පත් ගම්මානවල මිනිසුන්ට හරි අමාරු දෙයක්. ලයිට් බිල! අඩු කරපිය! ලයිට් බිල! අඩු කරපිය! ආගේ දමේ! දුප්පතාගේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යන මධ්‍යස්ථානයේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යන පාඨමාලාවන්හි සමාරම්භක උත්සවය අද පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක් වූයේ මෙරට කැනඩා මහකොමසාරිස් එරික් වොල්ෂ්. එහිදී ඔහු සඳහන් කර සිටියේ කැනඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන මිතුරක ලෙස මෙරට සමෘද්ධිය උදෙසා කටයුතු කරන බවයි. බණ්ඩරනායක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යන මධ්‍යස්ථානයේ දෙදහස් විසිතුන අධ්‍යන වර්ෂයේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යන පාටමාලාවන්නේ සමාරම්භගූත්සවය අද පැවැත්වුණ. ඒ බණ්ඩාර්නායක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යන මධ්‍යස්ථාන ශ්‍රවනාගාරයේදී. ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවේනේ කැනඩා මහකොමසාරිස් එරික් වොල්ෂ් මෙමෝත්සවේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක් වුණා. International relations are also rooted in human behavior. The personalities of the actors, their feelings, their emotions. uh, the relationships they have with one another. And then at the same time, technological change. Canada's been a long-standing supporter of a prosperous, peaceful and inclusive Sri Lanka. Learning the right way of international relations and interstate relations have become one of the most important element of Sri Lanka's survival. Today. Lawyers are much fascinated about international law, international trade. Doctors are fascinated about how World Health Organization functions on implementing of international policies related to development of health in the world. So anybody coming from any field can be definitely acquire international relations knowledge. මේ පුවතත් සමගින් රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන් වනවා ඔබට සුබරාත්‍රයක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරමීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.